Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel saya Arjuna Wombengan Kali ini saya berada di Yongsan Digital Complex Kita mau mereview ke eh, eh, apa, pusat digitalnya kota Korea ya Pusat perbelanjaan digital kota Korea di sini Kalau barang-barang elektronik kawan